LeBron James, Michael Jordan e Larry Bird são apenas algumas das lendas mais conhecidas do basquete, Entretanto, nem todo jogador que revolucionou o esporte terminou com o mesmo reconhecimento desses caras, e é por isso que no vídeo de hoje eles contarei a história de Kenny Sailors, o homem que praticamente inventou o jump shot e não é lembrado por absolutamente ninguém. Kenny Sailors nasceu em 1921 na pequena cidade de Bushnell, Nebraska, e foi lá onde ele desenvolveu a sua nova técnica de arremessos. Desde pequeno ele costumava jogar com seu irmão mais velho, todos os arremessos daquela época eram realizados sem pulo e com duas mãos, mas Kenny rapidamente percebeu que esse método método não funcionaria para ele devido à sua baixa estatura. Seu irmão sempre dizia para ele encontrar outro esporte, alegando que o basquete era para gente alta, e se recusava a desistir. O garoto então pensou que para conseguir fazer o arremesso passar pela marcação, ele precisaria pular e soltar a bola no ponto mais alto que ele conseguisse. E para surpresa dele e do irmão, o negócio funcionava e a bola caía. E tipo, mano, ele levou a máxima potência, né, do arremesso como ele é até os dias de hoje. E vejo muita essa analogia entre Eminem, Hakim, Hakim, Eminem e a partir do Jordan também, caras começaram a espelhar também essa habilidade e, por exemplo, como o Cole Bryant. Kim é considerado um dos melhores letristas do rap mundial. No livro, lançado por Kumul D, onde lista os 50 melhores da história, Rakim ocupa a segunda posição. you would have to ask the other rappers coming up 10 years from now how I influenced them